fetch, fetch. Bosonogi, šta vi radite ovdje? Za šta radite rupu? Za sranje! Koja se sranja? Kašit! golim rukama. Niko nam nije pomogao. Ovdje ćemo ući unutra. Nije me briga što sam mokar jer sam mokar cijelo vrijeme. Dupo što... kao što vidite, je naša, mislim još ne vidite, sad ću bateriju upalit. Ok, ovdje držimo stvari. Ovdje to je unutra sve. Pa ima mjesto. Malo kapi tamo. Meni sve po nogama sad, jer mi noge stoje vani. Uglavnom, pa to je to, ovo će nam biti buduća svjetiljka. Tamo su mi čarape. Wow, natrag! Povlačenje! Sada idemo malo. Uh! sam mokar. Nema to veze. Ovdje ja skupljam kišnicu. Kao što vidite. Svašta. Svašta, svašta. Ovdje se skrivaju neki. našeg vepra zovu mešalica. On kad se stavi da meša testo, sve oko njega frče na sve strane. A ovo su naši brašnasti krpelji. Oni čekaju da vepar nepažnjom okrene glavu prema risu i da mu kradu brašno. <laughs> <laughs>